فضايون بولا في العالم ذم قران في يعفو ربي اسم محمد سليمان الطماوي من علماء الكبار شو دينا يناد آه، أشد أنواع الظلم ذا شو العدالة البطيئة أزدعي أشد أنواع الظلم العدالة البطيئة ما يساد يون يكساك طوموبيل غا كاميون إنايك داين أي سيث قال خير يحقريك يظلمك ثري طافلة وول سي بون اروم حزام سمانة عشرية أيام كصبر الغاشين بعد سي بون اصبر اتصدي الشيخ يديوي الدرس في القضاء والقدر اصبر اصبر وخلاص تفرى إما تسيض لافيرون جيستيس أك علقن ثلاثين سنة أكد ساكن حقيش كونت قوت شوية شوية شوية شوية ألا ما ديفغ روحي توسق لو كان كان آه، ذاين يزمت وخلاص الشر أنواع الظلم وأشد أنواع الظلم العدالة البطيئة دي تساوي العوام والعوام ماشي هو سوت القضية طبعا نطبق المنهج النبوي ما بالو أقوام ودم الدراري يسمون بيان سور اليوم بومار الله يرحمه يسعة آلاف تقيم 31 سنة في المحكمة وكي على الأقل خاطر ما تفضلك آه، خدم هذا الشغل لكن آه، خلاصة من الأحكام كي دي عدان شفي غا مسا تبغى وزير العدل سي سميس وزير العدل سوفوس ماشي نطاس ناشيت خاطر لا دوموند سوفوس يقسى نزال راه ماشي هكا ماشي سلورديناتور لونسيان ايكول راه ماشي هكا زيك مثل الخدمة كاين دوموند مانيسكريت يا عجب الله يا ربي الله انوغال ما تجديد ثم اش يديروا سلورديناتور اش يديروا وايض وزردار ما يسن ولا يسير ما يسعى لي فوطنا ازيك تسار سفوسيك سفوس قارناس طالب بخط اليد هذه غير ميم لا بيرسوناليتي ليك ميم سلخطني هذه غير زي ما الصند ما سال صرف كاع ايه طاس الحداقه ايه شحال الامور زي شوالك دو مود ماني سكريت سوفوس ماشي ست ماشينت ماشي ست داكتيلو ماشي ست لورديناتور كتب راسي وزيد عدل سوفوس يثايرا نا سكواذا اذي إيه، نتالو في ثاقي قبل تسفر تالوف تيس هي سما ثم دايني قدران ار موس قبل تسفر تالوف تيس سي بون والملفات نرغوري